Yo cuento. Uno, dos, tres. ¿Qué harías si el pasado te viene a buscar? Renata. Y es que vos sabes, a veces pasan cosas feas abajo del agua.